Слышал легенду, будто когда-то Эту страну населяли гиганты, Будто бы жили странной судьбою, Были готовы к работе, к бою. От недостатка хлеба и мяса Бредили Марксом, победой и Марсом Снежной тайгою, Арктикой хмурой Яркими звездами над Байконуром Пламенем жарким бездной бездонной Строили шар скотины и домны, и заблуждались, и побеждали, ждали гостей из немыслимой дали. Сквозь канонаду бойни кровавой мчались, чтоб рухнуть высокие травы, снег почерневший, воду и глину. Алый свой флаг вознесли над Берлином, шли от колхозной луковой грядки. собой увлекая планету. Кровью писали добрую сказку, даже ошибки их были гигантские, были наивны, веру лелея, непогрешимость речей с мавзолея. печали, увы, измельчали, измельчали. Их же потомки прячутся робко в затхлой тиши кабинетных коробок мыслят стандартно далью не бредят, Сводят без жизни с дебетом кредит. Мелко мечтают, думают редко. Разве осталось у них что-то от предков?